अंताजीची बखर त्याचा रिलेव्हन्स काय सध्या आपण कसं क कनेक्ट करू शकतो ते तर मागच्या एक आठ पंधरा दिवसातल्या बातम्या आठवल्या की म्हणजे राहुल गांधी सावरकरांबद्दल काहीतरी बोलले मग त्यांनी माफी मागावी त्यानंतर मग जयकुमार गोयल यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल पुस्तक लिहिलं मग त्यांनी माफी मागावी मग उदयनराजे काहीतरी म्हणाले मग संजय राऊतांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं मग संजय राऊतांनी माफी मागावी मग देवेंद्र फडणवीसांनी अशी मागणी केली होती की राहुल गांधींनी माफी मागावी पण शिवाजी महाराजांचा अपमान झाला त्याबद्दल माफी मागावी अशी त्यांनी मागणी केली नाही म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी माफी मागावी तर या सगळ्या गोष्टी आत्ताच्याच आहेत म्हणजे आणि तर मग असं असताना म्हणजे मराठी समाज असू दे किंवा पूर्ण भारतातला समाज इतिहासाकडे जेवढ्या भाबडेपणाने बघतो आणि जेवढ्या त्याच्याशी नको इतका इमोशनली कनेक्ट होतो एकतर तो धुर्तपणा आहे किंवा खरंच तेवढे भाबडे आहेत तर तसं असेल तर मग कसं बघावं बाबा इतिहासाकडं तर हे जे अंताजीची बखर आहे तर बखरमध्ये म्हणजे इतिहासाचं कुठलं तरी वर्णन असतं तर अंताजीची बखर पुस्तक जे आहे ते इतिहासाकडेच बघतं पण अशा पद्धतीने बघत नाही जसे आपण पुस्तकं मराठीत वाचतो सगळे ऐतिहासिक कादंबऱ्या काहीच्या काही त्यात म्हणजे मेलोड्रामाच असतो सगळा किंवा आता टी व्हीवरती ज्या सिरियल चालू आहेत म्हणजे सगळ्यांवरती सिरियल चालू आहेत आता तर त्या सगळ्या सिरियलसुद्धा तेवढाच त्याच प्रकारचा मेलोड्रामा आहे तर मग कसं बघावं तर ह्या पुस्तकाचा फॉर्मॅट असा आहे की अनंत खरे नावाचं एक काल्पनिक पात्र आहे ते पात्र इतिहासातल्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या प्रसंगी हजर असतं आणि ते पात्र असं आहे की थोडंसं मजेशीर पात्र आहे थोडंसं पाखंडी पात्र आहे तर ते वेगवेगळ्या गोष्टींची चिकित्सक नजरेने ॲनालिसिस करतं आहे ते पात्र त्याचं आणि त्या पात्राचं असं आहे की तो स्वतः खूप मोरल व्यक्ती नाही आहे त्याच्यामुळं असं नाही आहे की मला ह्यात काहीतरी चूक किंवा बरोबर सिद्ध करायचं आहे तो फक्त सगळीकडं त्याच्या तिरकस नजरेने इतिहासातल्या वेगवेगळ्या प्रसंगांकडे बघत राहतो तर मग त्यामुळं इतिहासाकडं बघण्याचा हा जो दृष्टिकोन आहे हे पुस्तक मला खूप वेगळं वाटलं बाकीच्या कुठल्याही पुस्तकांपेक्षा आणि ते तर आता हे त्या पुस्तकाचं स्वरूप आहे तर आता हे पुस्तक जे आहे ते फिक्शन आहे म्हणजे ते काय असं नॉन फिक्शन नाही आहे तर ते एक मला ह्या फॉर्मॅटची एक स्ट्रेंथ वाटली की ज्यावेळी आपण अशा मेलोड्रामातून बाहेर पडतो तर आपल्याला थेट नॉन फिक्शनकडे यावं लागतं काहीतरी डी डी कोसंबी वाचावं लागतं की म्हणजे त्यातून मग तुम्हाला इतिहास एकदम डिटेलमध्ये कळेल तिथं इमोशनल कनेक्ट सगळा सुटून जातो तर मग हा जो काही फॉर्मॅट वापरला गेलेला आहे तिथं तुम्हाला खूप सारे फिक्टिशियस कॅरेक्टर्स मिळतील त्या काला जे काही पात्र आहेत त्यांचे भावनिक चढउतार आहेत कुठल्या ऐतिहासिक प्रसंगाचा त्यांच्यावरती काय परिणाम होतो ते सगळं येतं आहे तुम्हाला म्हणजे तिथं ना इमोशनल कनेक्ट सुटतो आहे ना तुम्हाला नॉन फिक नॉन फिक्शनमध्ये जसं तुम्ही ॲनालाईज करता एखादी गोष्ट ते ॲनालिसिस पण तुम्हाला दिसते तर म्हणजे पुस्तकाचं कंटेंट जर बघितला तर तो असा आहे की हा जो अनंत खरे आहे तो सतराशे चाळीसपासून ते अठराशे अठरापर्यंत जागला आहे तर मग तो जो वेळ आहे तो वेळ असा आहे की म्हणजे ब्रिटिश भारतामध्ये आले होते आणि त्यांनी एक एक सगळे राज्य खालसा करत अठराशे अठराला पुण्यावरती शेवटी त्यांनी ताबा मिळवला तर हा सगळा कालखंड त्याने त्याच्या नजरेतून बघितलेला आहे तर मग त्यावेळी सगळे घडणाऱ्या गोष्टी म्हणजे ब्रिटिशांचं काय चाललं होतं तिकडे अलिवर्दी खानाचं काय चाललं होतं म्हणजे अंताजी खरे कधी नागपूरच्या बसल्यांसोबत बंगालमध्ये जातो कधी पानिपतवर जातो कधी कर्नाटकमध्ये जातो तर वेगवेगळ्या लोकांच्या काय व्यूहरचना होत्या वेगवेगळ्या लोकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये काय डिफरन्सेस होते हे तुम्हाला जसं वेगवेगळ्या सिस्टीमचं ॲनालिसिस असतं त्या पद्धतीने पण बघायला मिळतं की म्हणजे ब्रिटिशांच्या काय स्ट्रेंथ्स होत्या त्यानंतर मराठी लोकांच्या काय स्ट्रेंथ्स होत्या त्यानंतर नवाबांच्या काय स्ट्रेंथ्स होत्या आणि काय विकनेसेस होते हे पण सगळं बघायला मिळतं ॲट द सेम टाईम समाजामधले जे लहान सहान घटक आहेत म्हणजे म बंगालवरती ज्यावेळी नागपूरमधून नागपूरच्या भोसल्यांनी स्वारी केली तर तिथं तिथल्या स्थानिक जनतेवरती काय परिणाम झाला मग हे सगळे जे काही मराठी लोक आहेत ह्यांचा सर्वनाश व्हावा म्हणून त्यांनी यज्ञ केले तर तसे ते का केले त्यांना ब्रिटिश सरकार का जवळचं वाटलं अशा सगळ्या ज्या लहान लहान लोकांच्या भावनिक गोष्टी आहेत त्या पण त्यात आहेत तर एकाच वेळी दोन्ही गोष्टी मिळत असल्यामुळं मला हे पुस्तक थोडंसं जास्त विशेष वाटलं तर हे एक तुम्हाला या पुस्तकातून नक्कीच मिळू शकतं आणखी असं आहे की म्हणजे आता शेवटी त्यात असं आहे की म्हणजे हे सगळं घडतं आहे आपल्याला बऱ्याचदा इतिहासाकडे बघताना म्हणजे राजाची गोष्ट ऐकायला आवडते किंवा असं काहीतरी बघायला आवडतं तर इथं असं आहे की मग तो शेवटी प्रश्न विचारतो स्वतःला की मी कुणाची बाजू घेऊ तर मग त्यात असं की तो वेगवेगळ्या लोकांची चाकरी करत असतो अंताजी तो कधी यांचा हेर म्हणून तिकडे काम करतो कधी ब्रिटिशांसाठी ट्रान्सलेटर म्हणून काम करतो कधी नवाबातर्फे काम करतो तर मग शेवटी मी कुणाचा जर मी एवढ्या लोकांची चाकरी करतो आहे तर शेवटी तो असं ठरवतो की जे कोणी म्हणजे बंगालमधल्या स्वारीवर ज्यांच्यावर अन्याय झाला ज्यांना गाव ज्यांची जाळली गेली किंवा बाकीकडं पण जिथं कर्नाटकातल्या युद्धामध्ये ज्यांचे हाल झाले तर असे जे कुणी ह्या तक्रींमध्ये ज्यांचे हाल होत आहेत तर त्यांच्या बाजूने मी थांबेल बाबा असं एक शेवटी तो काहीतरी ठरवतो तर हे एक मला महत्त्वाचं वाटलं म्हणजे आपण पण म्हणजे जसं कुठं पण काम करत असतो समजा आता मी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये काम करत होतो मी जर जास्त चांगलं काम केलं तर काय होईल तर माझ्या बॉसला जास्त पैसे मिळतील ते ऑलरेडी त्याच्याकडे खूप सारे आहेत म्हणजे तर आहेत माझे म्हणजे पैसे आणि त्याला जास्त मिळतील म्हणजे मी जास्त चांगलं काम केलं तर आणि इथं समजा मी आता एस टी आर सीत आत्ता चालू आहे तिथं मी जास्त चांगलं काम केलं तर काय होईल की जो कोंदाबाईमधला मुलगा इथं कामाला येतो आहे तर त्याला दोन हजार रुपये जास्त मिळतील तर हा फरक कुठेतरी आहे आणि तो मला कनेक्ट झाला जरा ह्या पुस्तकाशी की बाबा कुणासाठी काम करायचं हे पण त्यात दिलेलं बऱ्यापैकी तर चांगलं पुस्तक आहे बघा वाचून आणि माझे दोन्ही तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी तुम्हाला त्यामध्ये मिळू शकतात ठीक आहे